Okay, nama saya Nur Amalina. Uh, saya first time datang, saya nak buat colour rambut. Dengan Danny, saya tak tahulah uh, nak buat colour apa. Saya bagi kat Danny je apa yang sesuai dekat muka saya ni lah. So, I harap-harap boleh jadilah colour tu sebab first time kan datang. I tengok dekat Facebook, ramailah feedback dia yang elok. Okay, tu je. Malina, umur 25 tahun, ibu kepada tiga orang anak. Saya first time datang uh, salon Denny. Saya tak tahu nak buat colour apa, saya redo je. Saya, uh, so, saya puas hati dengan colour saya yang sekarang, rambut sekarang. Saya bagi Denny seribu bintang. <laughs> Okay, thank you Denny. Dah jadikan I lawa dari sebelum ni. <laughs> Thank you. <laughs> possible.